sige na, sige na, bahala na. Magawa na ng paraan. ang pera eh. Ito lang? Kulang na kulang to sa mga bayarin natin ngayong buwan. Ito, inan mo yung TV. Ah. Ano? Ah, umihilog na. Oo na, sige na, sige na, sige na, bye. Uy, huwag mo inipat. Nanonood ako eh. Yan lang kinita ko buong araw. Anong gusto mo? Mandadaya ako? Kuya, huwag mo inipat. Kuya, akin na sa... Sa hirap ng buhay ngayon, dapat kang mag-alala. Dadal lang ito sa ospital. Huwag ayos na yung damit, bilisan. Pwede eh, ba, Amelia? Kumain muna tayo. Ogorio! Yes, sabi ko, mo naman ako! Ogorio! Si Tess! Si ate! Ano ba yun? Ayan na! Dumating na ang inaasang masampung regalo na may dalang sigla at kapayapaan sa bawat isa. Wow! Ang gwapo ng apo ko. Ano pinangalan nyo? JR po, tay. Welcome, baby J! Salamat, dumating ka. Isa kang pagpapala ngayong Pasko.